Gre za zelo pozitivno sodelovanje z raziskovalci iz Graca, iz Avstrije. Ehm, Oni so prišli na idejo, da bi organizirali, priredili neke eksperimente na prostem, da bi s tem pokazali v bistvu njihovo delo in pa mogoče znanost na bolj zabaven način. Um, tako smo se povezali z že uveljavljenimi dogodki Out of the Box in uh, smo skupaj v Hiši znanosti, ki so tudi soorganizator, organizirali ta dogodek. Yeah, I was always interested in doing um, science for the public and to, to, to get an interest for, for, the, for the public of science. And uh, last year I did a, an experimental course in Germany where I did a postdoc. And uh, yeah, this was the main idea. And since then I just wanted to do such an event. And... Namen je predstaviti znanost um, javnosti v bolj, rečemo, zabavni luči. Eh, ne mogoče samo z nekimi suhoparnimi enačbami ali pa v laboratoriju z nekimi zelo, zelo zapletenimi eksperimenti. It's very important we're doing such kinds since 2005. We're going out of our institutions and, and make experiments with say, people on the streets and we like to show them how interesting and funny our physics or chemistry is and so it's a good idea so it should be done much more often. Yeah? Well, it's a great chance for children to see experiments, even for parents and all of that. And it's much nicer to see chemistry working in that way than in school studying with strange structures no one understands and here you really see what is happening and I think it's a great chance to learn something about chemistry. Precej, precej uh, uh, udeležba je danes tukaj eh, sploh, predvsem, eh, sploh glede na to, da so počitnice, da ni več šole. Um, nekako smo se bali, no, da bojo, bodo ljudje že izven mesta. Um, ampak ja, glede na to, koliko, koliko kratkem času smo ta dogodek organizirali tukaj v hiši znanosti, smo eh, zelo zadovoljni z udeležbo. Današnji dogovor zelo pozdravljam za Univerzo v Mariboru. Je to res fina priložnost, da pokažemo, kaj se mladi znanstveniki delajo v laboratorijih in da nas v bistvu kemija obdaja vsakodnevno življenje. Sam poskusa čakam, da bodo pripravili sladoled, zmanjkalo jim je tekočega dušika in upam, da ga bomo hitro pripeljali sem, da bom še jaz dobila kakšno porcijo tudi.